kita akan melihat umbulnya layangan lor mulai berapa nih Ben? Betul neng di? Muluan terus? Iya. Tembus ya? ano oi Lihat nanti iki. Bal kacang toh? Oke, Pak. Gitu Iya, tapi video nih kan. Wong boleh layangan nih lho. Kok piye ngono terusan? Ora video bocah iki padha ae. Padha ae. Ngene iki. Lah kok kaji kasar iki? Halah. Dia nek nampari kelu. Iki anu ngene iki pring kuwi. saiki kan ora nampar kelu. Iya. Bocah iki di warung kene. Wes kaya angin las angin sawo di video kowe ora ketok lho Pak. Hei. Ben setengah. Ganteng layangannya. piye dia nepin nepin nang ngisuri piye delok jalan. Lah kok rantang anu ki ngenteni opo iki? Hmm? Ngenteni opo iki? Sing leren. Hah? Leren. Lah urung lekas wis leren. Kowe berarti berarti luku ditandur apa iki arepane? Kacang neh. Apa to, Pin? Wah, lah seneni sing desa wa piye ki nggo? Berarti luku walus ngene. Apa tuh? ya. Kowe kawan kok omah kowe? Oh, spesial lah. Wanteng. Hmm. Samangane wae to. Biasane yang ngono kuwi apa Hmm. Kurang kenceng oleh, kurang kaku. Ini ya. Nek kaku mesti banter kayak mau gede kok. wah talek nuwet lor mesure talek nuwet dipanen langsung iki eh kurang kilo lho anu nih eh Oke, terima kasih. Saula bunga. Ayangane ora ketan adi. Napa iki? Koplasane.